ဓမ္မသဘင် အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောအလေးထား၍စဉ်းစားဆင်ခြင်ကောင်းအောင်ပြင် တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်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 အတိဒုက္ခရာနိဥ္စာတေခြေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွညင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်သောမူရကိုကရွန်တော်ဖျောက်ဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမညင်းသော ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာ ရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါမြယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့် နာထပညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း အလေးထား၍စဉ်းစားဆင်ခြင်ကောင်းအောင်ပြင်အရေးကြီးတော့ကကောင်းအောင်ပြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်မပြင်လိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောင်ကောင်းအောင်ပြင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခရင်သွားလိုက်တယ်လောကမှာ ရုပ်ကိုပြုပြင်ကြတာတော့ခေတ်ကာလမရွေးဒေသမရွေးပြုပြင်နေကြတာပဲလူတွေကနေစဉ်နဲ့အမျှမိမိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကို မလှလှအောင်မဝဝအောင်ဆိုတာနေစဉ်နဲ့အမျှပြင်းနေကြတာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်တာအာမရလို့ပြုပြင်တဲ့ဌာနတွေ beauty parlor တို့ဘာလို့သွားပြီးတော့ပြင်းနေကြတာပဲเนาะ တို့လောကမှာလူတွေဟာဘာတွေလုပ်နေသလဲလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပြင်းနေကြတာပဲအများစုကဘာတွေပြင်းနေတာတော့လို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကောင်းအောင်ပြင်းနေကြတာဟော physical body လို့ခေါ်တဲ့အပြင်းပိုင်းရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှဖို့အတွက်လူတိုင်းကြိုးစားနေကြတာတရားတန်ရှင်းမှုဆိုတဲ့အနေထားတဲ့ကြော်လွှားပြီးတော့ လှဖို့ပါဖို့ဆိုတဲ့ဆင့်ထီအောင်ရောက်တော့လောကလူဆိုတာတန်တန်ရှင်ရှင်တန်တန်ပြတ်ပြတ်ဒီလိုတော့နေရမှာပေါ့နော်အလှပြင်နာနဲ့တန်ရှင်းအောင်နေတာမတူဘူးတန်ရှင်းအောင်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အငြိအကျေးတွေမကတ်ယုံတင့်လျော်ယုံတန်ရှင်းပြီးတော့နေတာဒါအလှပြင်နာမဟုတ်တန်ရှင်းအောင်နေတာ တန်ရှင်းအောင်ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းအောင်နေသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းပဲတန်ရှင်းမှုကထောက်ကူပြုတယ်အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လည်းပဲတန်ရှင်းဟာထောက်ကူပြုတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညစ်ပတ်နေမယ်ကိုဝတ်တဲ့ဝတ်စားတွေကညစ်ပတ်နေမယ်ကိုနေတဲ့အိမ်ကဟာကညစ်ပတ်နေမယ် စသရရညစ်ပတ်နေမယ်စားတဲ့အစာအာဟာရတွေကညစ်ပတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဟာယောဂလည်းရနိုင်တယ်စိတ်ကြည်လင်မှုကိုလည်းမဖြစ်စေနိုင်ဘူးစိတ်ဆွမ်းအားတွေပါ ကျသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာရည်တိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့အထဲမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းနေတတ်ဖို့ဟာ အကြောင်းတစ်ခုပဲကမ္မထာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါသတိထားရတယ် ကပ္ပထာအထုတ်ရင်ညတိညိပတ်တော့သွားအာမထုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ညတိညိပတ်အာမထုတ်တယ်လို့ပြောတော့ဆိုရင်မဲညစ်နေတဲ့မိစာတို့မဲညစ်နေတဲ့စီမာထွန်းတဲ့မိဟာမတောက်ပါဘူး။တန်တန်ပြပြဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောက်ပါတယ်။လူမှလည်းပဲထိုးတူပဲခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းအားနေနေတယ်တန်ရှင်းမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် လူရဲ့စိတ်ဟာမကြည်လင်လို့အသိဉာဏ်လည်းမတောက်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နန္တရားနဲ့ဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ဒါမို့တန်ရှင်းမှုတော့လောကတန်ရှင်းမှုတွေကြော်လွန်ပြီးတော့အလှပြင်တာမျိုးကြတော့တစ်ဖက်ဆော့ရောက်သွားပြီသူကအလှပြင်တာကြတော့တစ်ဖက်ဆော့ရောက်သွားပြီမလှလှအောင်မရှိတာကိုအရှိလောက်တာပေါ့ မရှိတာကိုရှိလို့တဲ့တော့ခုခေတ်မှာမရှိတာအရှိလို့တာတော်တော်များတယ်နော်ကိုမှအမေမွေးတော့ကသပင်လေးကအနက်ကလေးရှိတာအဲ့ဒါရွှေဝါရောင်ရှိခြင်းနဲ့နော်တခြားအဖြူရောင်ရှိခြင်းနဲ့ရောင်စုံရှိခြင်းနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါလိုရှိခြင်းတဲ့ကမရှိတာရှိခြင်းလာတာပေါ့အဲ့ဒါလိုမရှိတာရှိခြင်းလို့လုံးလာတဲ့အခါကျတော့ ပြဿနာကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီသဘင်ကိုဆေးဆိုးတာတွေဟာအန္တရာယ်ရှိမရှိဆရာဝန်တွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်တဲ့ဒီဆေးတွေကက်မီကယ်တွေဆိုချက်ချင်းတော့ဒုက္ခမပေးဘူးပေါ့ချက်ချင်းဒုက္ခမပေးဘူးတဘာဝမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျော်လွန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဆေးထဲမှာပါတဲ့အယောင်တွေဟာကက်မီကယ်နဲ့ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေကလူရဲ့သဘင်ကိုဆိုးရင်ကနေပြီးတော့ဥယျာဉ်တွေဘာတွေထိအောင်ထိလာထိလာတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတာဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အလေးနဲ့ထားဆင်ခြင်စဉ်းစားဖို့ရလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လောကလူတွေဟာ ပြင်ဆင်နေကြတာဘာတွေကိုပြင်ဆင်တော့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုလှဖို့ပဖို့ပြင်ကြတယ်သို့တော့မပြင်မဲနေတာဘာလဲလို့ဆိုရင်အကျင့်စရိုက်တွေမပြင်ဘူးစိတ်နေသဘောထားတွေမပြင်ဘူးတဲ့စိတ်တူရတဲ့လူကခုံယူပြီးတော့ငါစိတ်တူရတဲ့နော်ဆိုပြီးတော့ခုံတော်ယူနေတယ်ငါလာမဆန်းနဲ့ငါစိတ်ကမရဘူးလို့ ဒါပေမဲ့ပြင်မှုစိတ်မဝင်စားဘူးလောဘကြီးတဲ့လူကလည်းပြင်မှုစိတ်မဝင်စားဘူးဒေါသကြီးတဲ့လူကလည်းပြင်မှုစိတ်မဝင်စားဘူးမသိမလိမ္မာမောဟကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြင်မှုစိတ်မဝင်စားဘူးကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်လေးလာကြည့်တဲ့အခါကိုဘာတွေဝါသနာပါတယ်ဆိုတာပြင်မှုစိတ်မဝင်စားဘူး တခါတော့ပြောတဲ့ကြားဘူးတယ်အသက်ရကြီးတဲ့အဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေဤတန်ရောစင်တော့ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ကိုရီးယားဇာကားလေးတော့ကြည့်ပြရစေအောင်ဆိုတာဟောမပြင်းနိုင်တာလေးတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်စိတ်ကိုမပြင်းနိုင်ကြဘူးလူတွေဟာစိတ်မပြင်းနိုင်လို့တန်တရာထဲမှာတဝဲလဲတယ်ဖြစ်နေတာလေရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုက ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဟောတဲ့နေရာအမှန်တမ်းနဲတယ်မရှိသလောက်သစိတ်တပရိယောဒဗနာကိုယ်စိတ်လေးကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပါလို့ပဲဟောတယ်စိတ်ဖြင်စင်မှုကအဓိကကြတယ်ဒါမို့စိတ်ဖြူစင်မှုဟာအရေးပေးပြီးတော့လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်စိတ်ဖြူစင်အောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေဟာမဖြူစင်တာလဲ ဘယ်အရာတွေကိုယ်စိတ်ထဲရှိနေရင်မဖြူစင်တာလဲဘယ်အရာတွေဖြစ်မှဖြူစင်တာလဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်ပြင်ပဗဟိတမှာကိုယ်အဝတ်ညစ်ပေနေလို့ရှိရင်သိတယ်ဒါကအဝတ်ကိုညစ်ပေစေတတ်တယ်ဖုံနေမုံနေအယောင်မကောင်းတဲ့ဟောအညစ်အကြေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုစင်ကြအောင် စင်ကြယ်စေရတဲ့ဆပ်ပြာတို့ရေတို့နဲ့ရောပြီးတော့လျှော်ကြစင်ကြယ်အောင်လုပ်ကြဖြူစင်အောင်ကြိုးစားကြသို့တော့ကိုယ်စိတ်လေးညစ်ထေးနေတာကြတော့စင်ကြယ်အောင်လုပ်ဖို့အများကတတိမရဘူးလွတ်ထားတယ်လူတဘာဝလို့လည်းတွေ့တယ်သူတို့လူတဘာဝပဲလူဆိုတာလှတာမြင်သဘောကျမယ်မလှတာမြင် စိတ်ထဲမှာမခံကြီးမခံတာဖြစ်မယ်ဒါလူသဘာဝလို့ဆိုပြီးတော့လွတ်ထားကြစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးမှအတိမမပြုကြညစ်ကြေးမှမသိကြအဲ့လိုမသိသေးသမျှကာလပတ်လုံးစိတ်ဖြူစင်အောင်ဆိုတာအလှပြင်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတော့ဘယ်သူမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုဘဝဟာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူလာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာယူလို့ဘုရားဘာသာဝင်မိသားစုကမွေးဖွားလာလို့ဘုရားတရားသိတတ်လာတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲကမှစိတ်ဖြူစင်ဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘက်ကိုတတိတောင်မရဘူးမှတ်တောင်မရနိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေတန်ပေါင်း90ကျော်60နီးပါးရှိတဲ့ထဲမှာ စိတ်ဖြူစင်ဖို့စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှွန်နေပါလေ။ဘာတွေဟာစိတ်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေလဲ impurity တွေလဲအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရခိုင်တော့ပုံနေသွား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေးကြုံလာတဲ့အခိုက်လေးပါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာဘာတွေလဲ။ စိတ်မဖြူစင်တာဆိုတာဘာလဲစိတ်မဖြူစင်တဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေသိရှိနားလည်ဖို့လိုတယ်အခုတို့တရားပွဲကြီးတွေကျင်းပတာဒါတွေသိအောင်လုပ်တာเนาะဒါတွေသိအောင်လုပ်တကယ်ကတော့ကိုယ့်ဘဝမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားလို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံ ကြိုးစားဖို့ဆိုတာကောင်းအောင်ပြင်ဖို့အတွက်ကောင်းအောင်ပြင်တတ်ဖို့အတွက်ပညာယူတဲ့သဘောပဲတရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့အေးတရားနာတယ်ဆိုတဲ့ကရည်ရွယ်ချက်ကဘာထားမလဲဆိုရင်ရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားဓမ္မဂရိကဆရာတော်တွေစီကတို့နာမယ်နာပြီးရင်သင်္ကန်းစာယူတဲ့နဲ့ဟာယူမယ် ရှောင်တဲ့နာရှောင်မယ်ဆောင်တဲ့နာဆောင်မယ်ဒီတရားတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီနှလုံးသွင်းဟာရှိရတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမရှိဘဲနဲ့အိမ်မှာနေရတာပြင်းလို့တရားပွဲသွားအောင်ပဲဆိုတာမျိုးကတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့တရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုဆိုဒီမှာနားလည်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင် ကိုဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဆုံးပါတယ်။နာယူကြအောင်ပါ။အဲ့လိုနာယူပြီးတရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင် ကိုကိုကိုကောင်းအောင်ပြင်ဖို့ဆိုတာနေရာဒေသမရွေးအချိန်မရွေးဒီလိုဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ထိအောင်ကောင်းအောင်ပြင်ပါလဲဆိုတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီဆိုတာဘယ်အဆင့်ကြမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရလဲလို့ဆိုရဟနာဖြစ်တော့မှအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာဒီကြားထဲမှာတော့အဆိုးရရှိနေဥမှာပဲ အဲသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော်တော်ကောင်းသွားပြီလို့ပြောရမယ်တဂရကံဖြစ်ရင်တော့ကိုကောင်းသွားပြီအနာကံဖြစ်ရင်တော့ကောင်းရဟနာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အကုန်ကောင်းသွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဆိုးတွေရောချပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နိလန်းတွေကလည်းပဲဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာလောကမှာဖျားပွင့်လာတာဟာ ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်ပြင်တတ်ဖို့ပွင့်လာတာဖြစ်တယ်ဘုရားကပြင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ရမှာဘုရားရှင်ကတရားဓမ္မကိုနာယူပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ရမှာအဲ့ဒါလို့ပြင်မှလူရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုရောက်မှာတဲ့အနှုံးဆိုရင်အကောင်းဘက်ရောက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်လူရဲ့စိတ်ကိုက ပပတမိန်ရမတိမနောတဲ့လူစိတ်ဟာမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲပျော်တယ်။ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့ဘက်ပျော်တော့ဆိုအကျင့်ကအတီတိုင်းဖြစ်နေတာ။တန်တရားကမကောင်းတာကြသိပျော်တယ်။အေးလောကမှာလူတွေကြည့်နေကလေးတွေလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာတကယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေတဲ့ အကောင်မလောင်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ညှင်းဆဲတယ်တပ်ဖြတ်တယ်ပြောတယ်သူတို့ပြောတာဒီလွတ်လို့ရတာပြောတာအဲသူများဥစ္စာခိုးရတာတို့လိရတာတို့ဒါလည်းသူတို့ပြောတာပဲဒီလိုတန်တရားမှာမကောင်းတဲ့စိတ်စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှအကုန်ပြောတယ်လှုပ်လဲလှုပ်နိုင်လှုပ်လဲလှုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ် ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာရှင်ပြိုင်ပြီးတော့လွန်ဆွဲမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကပိုလဲတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာရေဆံကိုတက်ရတာနဲ့အလားတရတူတယ်ပေါ့ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှာဘုမို့ရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာအောက်ခြေဘက်ကို ရေစီးနေတဲ့အချိန် ရေဆန်ကိုလှေနဲ့ဆန်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေဆန်တက်ဖို့ရအမတမခဲရင်ရေစုံမျောရင်ကတော့ဘာမှလုပ်เสียမလို့ဒါလေးလိုက်သွားရုံပဲသူကသူမျောသွားမှာပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာရေစုံမျောတယ်လို့ပဲအသာလေးမျောလိုက်သွားတာသိတ္တတာတယ်အကုသိုလ်ကသိတ္တတာတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကြတော့အတင်းပြီးတော့ကြိုးစားကြတာတန်တရားငါအဲ့ဒါ သို့တော့လူတွေကအကုသိုလ်လုပ်ဖို့လွယ်ပေမဲ့အကုသိုလ်အကျိုးကြတော့အမတမကြောက်စရာကောင်းတော့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့ဒုက္ခဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးခံနိုင်တာကကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့ဒုက္ခကိုပဲခံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခရကြလို့ကုသိုလ်လုပ်ရမလားလို့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကြတော့လုပ်ဖို့ရခက်ပြန်ရောအကုသိုလ်လုပ်တာကပုံများတယ်ကုသိုလ်လုပ်တာလဲလာတဲ့အခါကျတော့လိုချင်တဲ့ဒုက္ခမရပဲနဲ့ မလိုချင်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ပဲဒုက္ခရောက်ပြီးတော့တန်တရားထဲမှာတဝဲလဲလဲဒီလိုဖြစ်နေကြတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံပြီးတော့သိတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကောင်းအောင်ပြင်ဖို့မမေ့တယ်ဘူးတဲ့ကောင်းအောင်ပြင်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရမှာတော့ဆိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုရှိရတယ် အလေးထား၍စဉ်းစားဆင်ခြင်ကောင်းအောင်ပြင်ကောင်းအောင်ပြင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတယ်ဆင်ခြင်တယ်ဆိုတာအမှတ်တမဲ့မနေရအမှတ်တမဲ့မနေရဘူးဆင်ခြင်စဉ်းစားတယ်ဆိုတာအခုတရားပွဲလာတာကို တို့ဘာလို့တရားနာတာလဲအမှတ်တမဲ့မနေရဘူးစဉ်းစားအဖို့ကောင်းလို့လိုက်လာတာလားဘာဖြစ်လို့တရားပွဲလာတာလဲကိုယ့်အကိုအလေးနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ စင်ကြီးစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အဖြေတော့တွေ့လာမှာပဲဒီကနေ့ရောက်ပြီးတရားနာနေကြတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေကိုဒီမိကုံးမေးလိုက်ပဲဘာလို့တရားပွဲလာတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဖြေတူတွေရှိနိုင်တော်လဲပဲမတူညီတဲ့အတွေးတွေတော့ရှိမှသိကြတယ်ပေါ့ချုပ်ကိုပြောရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့လာတယ်လို့သာပြောပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိလားလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမသိဘူး နော်သူတကာပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါပြရချင်နေတာဘာလို့ရချင်နေတာတော့လို့မေးရင်လည်းပဲစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မေးလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရရာခွဲနှုံးများလိုက်ပဲအေးလေးလာထားလို့စဉ်ရင်သုံးသက်ထားလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့ဘဝဆိုတာရလာတဲ့အခါမှာမစင်ញင်မစင်စားပဲနဲ့ဘာမှမလုပ်သင့်ဘူး စဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်တင်တယ်တို့တရားပွဲလာတာဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုတစ်လုံးသိသိနှလုံးသိသိတရားဟောဓမ္မဂရိကတွေစီကကျမ်းနာရမယ်ကျမ်းနာရလို့ရှိရင်တို့မှအသိဉာဏ်တွေတိုးမယ်အဲ့ဒီတိုးလာတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တို့ဘဝခရီးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောင်နိုင်အောင်တို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ တရားနာလာအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့တရားနာမှတရားပွဲကရတဲ့အမြတ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်အချိန်ကုန်ပြီးတော့တရားပွဲမှာလာပြီးတရားနာပြီးပြန်သွားတော့ဘာမှမကြံတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာရတာချင်းတူနဲ့တူမတူဘူးသင်္ကန်းစာယူတတ်ပုံချင်းလည်းမတူဘူး ကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေးအမြင်ဉာဏ်လည်းမတူဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဇေယဒုက္ခလမ်းမှာမာသရိရဏတုတ်နှစ်ချုပ်ဆိုတာ9ရက်ဟောတယ်အဲ့ဒီ9ရက်ဟောတဲ့ထဲကစကလုံးတစ်လုံးကိုစကလုံးတစ်လုံးကသူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိခဲ့တယ်တစ်လုံးနဲ့ပဲဒီပြင်တရားတွေကပြောင်းမပြောင်းတော့မသိဘူး ဒါသူလျှောက်လို့သိတာသူ့ဘဝဘလို့ပြောင်းသွားလဲကောင်းတာကိုရချင်ရင်တော့တခုတော့လဲလွတ်ရတခုကိုမလွတ်ဖက်နဲ့နောက်တစ်ခုရတယ်ဆိုအောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုဘက်ကန်းရောက်ချင်ဒီဘက်ကန်းကခွာရမယ်အဲ့ဒီလိုတရားထဲမှာဟိုဘက်ကန်းရောက်ချင်ဒီဘက်ကန်းကခွာရတယ် တန်တရားဝုတ်ကလွတ်ချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကန်းခွာရစွန့်လို့ရမစွန့်လို့ရင်မရဘူးဆိုတာအဲ့တော့သူနားထဲမှာဘာဆွဲသွားတော့ဆိုဟိုဘက်ကန်းရောက်ချင်ရင်ဒီဘက်ကန်းကခွာရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လို့ငါနိဗ္ဗာန်ရချင်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းထိုင်ဆူတောင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးဒီဘက်ကန်းကခွာမပဲဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒါတကယ်တကယ်ရန်ကုန်မှာ ဆိုလိုတာကဘာပြောချင်တာတော့ဆိုစကလုံးလေးတစ်ခုချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တွန်းအားတစ်ခုရချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့စကလုံးထောင်တောင်းသိမ့်ချီပေမဲ့လို့တွန်းအားဘာမှမဖြစ်တာလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်အတွက်မှာအသုံးဝင်တဲ့စကလုံးလေးတစ်ခုရှိရမယ်အဲဒီလိုစကလုံးတစ်လုံးမျိုးကနေပြီးတော့အမှန်ဘက်ကိုကိုဥတည်ပြီးတော့ရောက်ရှိသွား စာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာဘာပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းဘက်ကိုသွားတာများတယ်မကောင်းဘက်သွားတဲ့စိတ်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲဖို့အတွက်ဟာတခါတလေကျတော့လွယ်လွယ်နဲ့မလိုက်ဘူးနော်လွယ်လွယ်လည်းမလိုက်ဘူးအဲ့တော့လွယ်လွယ်နဲ့မလိုက်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရတော့အလုံးသိကြပါလိမ့်မယ် စင်တွေကိုထိမ့်တဲ့လက်နဲ့ကရိယာတစ်ခုကို ချွန်းလို့ခေါ်တယ်နော်အမတမထက်တယ်စင်ဥဒကြီးကင်တဲ့ချွန်းအကောက်ကလေးလှုပ်ထားပြီးတော့အမတမထက်တယ်မုံရိုးနေတဲ့စင်တောင်အဲ့ဒီချွန်းလေးနဲ့ထိမ့်လို့ရတယ်နာဘေးအမတမနာတဲ့နရွက်ကြားတဲ့ကိုအဲ့ချွန်းနဲ့စိုက်ထားပြီးတော့စင်ကိုထိမ့်ထားလိုက်ရင်ဒီစင်ကြီးဟာသူခိုင်းတာအကုန်လုံးရတော့တာ အတန်ကုန်អော်တော့တာပဲအဲ့ဒါနော်လူနဲ့ဆင်နေဆိုလို့ရှိရင်အင်အားချင်းဟာဘာမှမဆိုင်ဆင်ရဲ့အင်အားအမတန်မှကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လို့နော်ဆိုးတဲ့ဆင်ဖြစ်ဖြစ်လူကကောင်းမွန်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီချွန်းကင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်နေပြနောက်ကိုနေပြကြားထဲမှာချွန်းလေးနဲ့ဆွဲထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဆင်ဟာကုန်းអော်တော့တာဘာမှမတတ်နိုင်တော့ နွားကြတော့နှစ်ဖားကျိုးထိုးတာပေါ့နော်နိုင်ပေါက်တွေကနေကန်အဲ့မှာစားပေမှာဘယ်လိုသုံးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီချွန်းကိုအင်ကုသလို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲတစ်ခါတစ်ခါဆင်ရိုင်းလို့ပဲအမတန်မှရိုင်းတယ်ဆင်မုံယိုးသလိုလူတွေကလည်းပဲမုံယိုးတတ်တယ်လောဘကလည်းမုံယိုးတာပဲဒေါသကလည်းမုံယိုးတာပဲလောဘမုံယိုးလို့ခိုးမှုတွေတိုက်မှုတွေဖြစ်တယ် ရာဇဝမှုတွေဖြစ်တယ်ဒေါသမုံယုံလို့လူသတ်မှုတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့လောဘဒေါသမုံယိုးလာတဲ့အခါမှာထိမ့်ချုပ်ရမယ်စကလုံးသုံးတဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုချွန်းတဲ့ဖွဲ့အသုံးပြု၍အင်ကုတံကတ္တဝါဆိုတဲ့စကလုံးလေးသုံးချွန်းလို့အတွေးလေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်အောင် အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်ញင်သုံးသပ်မှုကိုပဲဆင်ကိုချုပ်ကင်တဲ့ချွန်းလို့အသုံးချပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်နိုင်အောင်ကင်တာလို့တို့လိုပြောတယ်အဲ့လိုနိုင်အောင်ကင်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားထုတရားမြတ်တွေရပြီးတော့တဏှာဟုတ်ကလွတ်သွားတာလေအဲ့လိုမကင်နိုင်သေးလို့ရှိရင်တရားထုတရားမြတ်ရဖို့ဆိုအမှန်တမ်းခရင်နေတယ်ပေါ့ ဒီဘဝမရရင်နောက်ဘဝရမယ်ဆိုတာမျောလင့်နိုင်တော်လည်းပဲသေချာဖို့အင်မတန်ခက်တယ်ပေါ့မသေချာဖို့ရတယ်များတယ်ရခိုင်တော့သေချာဖို့ဆိုတာမတန်ခဲနေဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့950ဇာလန်းနေဖတ်ကြည့်လိုက်ဖះလောင်းကြီးတွေတောင်မှပဲငရဲကိုချိန်ချိန်ကြတယ်တိရစ္ဆာန်ချိန်ချိန်ဖြစ်တယ် စိတ်ကိုပိုင်နိုင်ပြီးတော့ပါရမီဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားအလောင်းကြီးတွေတောင်မှပဲအပေဘုံကိုရောက်ရောက်သွားသေးတာပဲအဲ့တော့အပေဘုံရောက်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ရောက်တာတော့ဆိုတော့စိတ်မနိုင်လို့ရောက်တာလေကြီးပဲကောင်းစိတ်ထဲမှာမစင်ကြတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေအိတ်တမစ္စရိယတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်အပေရောက်တာ စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန်ရှင်းအောင်မလုပ်နိုင်လို့ပဲရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ဆင်ရိုင်းကိုပညာတည်းဟူသောချွန်းနဲ့အုပ်တယ်လို့ညမစာပေတွေမှာရေးရရှိတယ်အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်လမ်းမှန်မွန်တင်ပေးရမယ်ဒါကိုပြောတာ ကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်ဒီချက်အခုလို့သာသနာနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကောင်းအောင်မပြင်လိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် နောင်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရဖို့ဆိုတာခဲရင်သွားပြီအများကြီးခဲရင်သွားပြီရလာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်လေနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုဘာကလွှမ်းမိုးထားတော့ဆိုပတ်ဝန်းကျင်ကလွှမ်းမိုးထားတာနော်အခုကပတ်ဝန်းကျင်ခေါင်းမှာလူလာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအသိဉာဏ်တွေရတယ် ဘဝဉ္ကျင်ဆိုဒီမှာဥပနိဒေယပစ္စယော24ပစ္စည်းထဲမှာဥပနိဒေယပစ္စယောဥပနိဒေယဆိုတာအာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားလို့ပြောတယ်အင်မတန်မှအားကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေကမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်လာကြတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားတတ်လာတာလေးတွေကိုခိုင်မာမှုရှိအောင်ဒီဘဝမှာမကြိုးစားပဲနဲ့အမှတ်တမဲ့နေလိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူ့ဘာသူခိုင်မာလာမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းတန်လာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးမကြခင်လေးပဲပျောက်သွားနိုင်တယ်ဒီအသည့်လေးတွေပျောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ဆိုတာတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါမို့စဉ်းစားဆင့်ကျင်ကောင်းအောင်ပြင်ဖို့ရအတွက်စဉ်းစားရမစဉ်းစားပဲမနေရအလေးထား၍ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဘာအလေးထားကောင်းအောင်ပြင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာအလေးထားစရာ၃မျိုးမှတ်ထားမြတ်စွာဘုရားဟောထားအလေးထားဖို့ရအတွက်၃မျိုးဘာကိုလေးထားတာတော့ဆိုနံပါတ်1ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးထားတာတခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလေးထားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်နံပါတ်2ကကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးကိုအလေးထားပြီးတော့ဆင်ခြင် ဆင်ကျင်တိုင်းရမယ်နံပါတ်3ကတရားဓမ္မကို အလေးထားပြီးတော့ဆင်ကျင်သုံးသပ်တိုင်းရမယ်ကိုကိုကိုအလေးထားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အတ္တနံယေဝအဓိပတိကတ္တဝါကိုကိုကိုကိုအလေးထားပြီးတော့အကုသလံပဇတိကုသလံဘာဝေတိ အကုသိုလ်တွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတယ်ကုသိုလ်တွေတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလေးထားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလေးထားတယ်ဆိုတာဘာလဲအေးငါဟာအခုအမြဲတမ်းတမိုးရှိတဲ့လူဘဝငါရောက်လာပြီမျက်စိကောင်းနားကောင်းအသိဉာဏ်ရှိတယ်လူဘဝမှာလည်းပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ် မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးကလည်းထွန်းကားနေတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေတို့သိရှိခွင့်နေရနေတယ်အဲ့ဒါလို့လူလည်းဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလည်းသိရှိခွင့်ရတယ်ငါမှဒီလောက်အခြေအနေတွေကောင်းနေတာသာဝနေတွေလုံးမပြီးတော့အပျော်ပါးတွေလိုက်နေရုံရင် လိုက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်ငါ့ဖို့ဘာဘာတန်ဖိုးမှရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စာဝနေရေးဆိုတာတိရစ္ဆာန်တွေလည်းလုံးမနာပဲလေသူတို့လည်းသူတို့ဘာဒီလဲသူတို့စားနေကြရတာပဲစားစရာတော့ရှာကြတာပဲသူတိုင်းတာလိုက်သူစားဝတ်နေရှာတာဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုရပ်တည်နိုင်မှုအတွက်ရှာတာ အပျော်ပါဆိုတာလူတွေသာရှိတာမဟုတ်တိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်းရှိတာအဲ့တော့အပျော်ပါတွေနဲ့စောင့်နေလုံမမှုတွေဆိုတာတွေနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်လိုက်ပဲဆိုရင်ငါမှဘာတန်ဖို့မှရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအင်မတန်တန်ဖို့ရှိတဲ့လူဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတော့မှာပဲငါအခုလိုသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ဘဝမှာကိုချင်းသီလကောင်းအောင်ငါကြိုးစားမယ် အ ਨੇ ဆုံး၅ပါးသီလလူတွေဆိုရင်၅ပါးသီလကလုံအောင်ကြိုးစားမယ်ဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်း၈ပါးသီလစောင့်တည်မယ်နေ့စဉ်နဲ့ညဒါနကောင်းမှုငါပြုနိုင်အောင်တတိထားမယ်လောကလူတွေကမရှိလို့မဟုတ်ဘူးများသောအားဖြင့်မေ့လို့မလူကြတာမေ့တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်မေ့တာလဲဆိုအိုးမအားဘူးလေဘယ်သူမေ့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အားတယ်လို့ပဲရှိမှာတော့မအားဘူးလောကိစ္စတွေနဲ့မအားဘူးပဲ အဲ့ဒီမအားတဲ့ကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်လုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတူးလူချွန်ပဲအဲ့ဒါမအားဘူးဆိုတဲ့ထက်ဒါနကောင်းမှုဆိုဒီမှာကိုယ့်မှာနေ့စဉ်ထမင်းချက်တဲ့ထဲကဆောင်းလေးတစ်စောင်းတောင်းရည်လောင်းလိုက်ဒါနကောင်းမှုဖြစ်တယ်ဆွန်ကြွေးကြီးကြွေးမှမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းတော်တင်ရင်ဒါနကောင်းမှုဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတိတ္တမတင် တောင်မှပဲ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးလှုပ်သလိုကိုစားတဲ့ထမင်းပွဲကိုမစားခင်ဘုရားလှူပါ၏ခိတ္တခဏဆိုင်ပြီးတော့ဘုရားကိုပူဇော်ထားတယ်ပြီးပြီဆိုမှကိုစားတယ်ပေါ့တချို့ကဆုံးတော့စွန့်တယ်မစားကောင်းဘူးလို့ဘာလို့ပြောတဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်ဆုံးတော့ဝဲကြတော့မစားဘူးလို့ပြောတယ်ဟိုဘိုးတော်ထမင်းကြံကြတော့လူစားတယ်ဒီလောကလူတွေကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်နော်တခါတော့ကကြားဘူးတယ် အဲဘုန်းကြီးတွေထမင်းကြံဘိုးတော်ဘုန်းကြီးတွေထမင်းကြံစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာတော့တိတ်တိတ်ပေါက်မှာလို့လို့ဘာလို့လို့ဘာမှတော့မပေါက်ဘူးအများကြီးစားရင်ဘိုက်ပေါက်မှာပဲသိချာနော်တိတ်တိတ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးကော့ကိုကျင့်မှပေါက်အကြံစားရုံနဲ့ကတော့မပေါက်ဘူးယောဂကူးနိုင်တယ်ခုခေတ်ဆိုရင်ယောဂကူးနိုင်တယ်ပေါ့အကြံဘာလို့စားရမလဲမစားနဲ့ပေါ့ဘု து အကြံမှမစားနဲ့သူကအကြံစားရင် ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကူးလိုက်မယ်လို့ထင်တာမလေးမကူးယောဂါတော့ကူးမှာကောင်းတဲ့ဓာတ်တော့ကူးချင်မှကူးမှာကောင်းတဲ့ဓာတ်ဆိုတာစိတ်ကနေကူးမှရတာလေအေးလောကလူတွေဟာကိုယ်ွယ်မှုတွေအတူယူမှုတွေအလွန်လွဲမှားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လွဲမှားတာတော့ဆိုအသိဉာဏ်အားနည်းလို့ပဲတခါတော့မှပြောတဲ့ကြားတာ အေးဒီတိတ်တိပေါက်တဲ့တိတ်တိရှင်တွေတွေဘာတွေကိုလူတွေကဝိုင်းကြတယ်လေဝိုင်းတာဘာလို့ဝိုင်းတာဆိုထီပေါက်ခြင်းနဲ့မာရာခံခြင်းနဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အခုချက်ချင်းပဲတကယ်ချမ်းသာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လူတွေဖြစ်နေတာပြောပြတာပါအဲ့ဒါလို့လို့ပြီးတော့ဒီသူတောင်းတဲ့ရေလေးကိုတောင်းလိုက်ရရင်ပဲယောဂါတွေအကုန်ပြောက်မယ်လို့ထင်တယ်ထင်တာပဲရှိတယ်မပြောက်ပါဘူး ပျောက်ဘူးဘုန်းကြီးတွေတော့ကနေ့ထိဒါတွေတခုမှမယုံဘူးနော်မပျောက်ဘူးဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့ကြားဘူးလိုက်တယ်ဘိုးတော်တယောက်ကသူ့လက်ကိုပုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကကြီးတွေထွက်လာအဲ့ဒီကြီးတွေကို ဖန်ွယ်ထဲထည့်ပြီးတော့တိုက်တာအမလေးလူတောက်ကြတယ်ကြားဖို့လေဟိုမရှိဘူးမထင်တယ်ရှိတယ်နော်ဒါမျိုးတွေကလူတွေလုံးယုံပြီဆိုရင်အကုန်လုံးတာလူဆိုတာတော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီဘဝမျိုးမရောက်ဘူးလို့မထင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်အသိဉာဏ်ဆိုတာစီးဘူးကလိမ့်လားယုံကြည်မှုတွေတိတ်များပြီးတော့အသိပညာနည်းပါးပြီဆိုလို့ရှိရင်မယုံသင့်တာတွေကယုံကုန်ရော တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထဲမှာဒါမျိုးတစ်ခုမှမပါဘူးနော်ကိုကိုကိုကောင်းအောင်ပြင်တာဒါတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုကိုကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာကိုကိုကိုငါငါလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့ အသိဉာဏ်ရှိပြီးဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေတယ်ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားဓမ္မကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဒီဘဝပဲတမက်တဖို့ရရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါကိုယ့်ကိုပြန်ရမှာပဲကိုယ့်ကိုအလေးထားတယ်အကယ်၍နေငါဒီဘဝမှာမပြန်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဘဝဟာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကြီးပွားတိုးတက်အောင်ငါကိုယ့်ကို မကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းမသွားမိအောင်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းရှောက်မိအောင်အပြင်းရမယ်လို့ကိုကိုကိုအလေးထားကိုကိုကိုအလေးထားပြီးတော့ကိုကိုကိုတန်မိုးထားပြီးတော့စဉ်းစားလောကလူတွေကကိုကိုကိုတန်မိုးသိပ်မထားကြဘူးနှိမ့်ချပြီးတော့တွေးကြတယ်ဟောယုံပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပုံအပ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုရဲ့အသိဉာဏ်ကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်တန်မိုးမထားတော့ အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဟောထားတာလေအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုကိုကိုသာကိုယ်ဝယ်ရဖြစ်တယ်ကိုကိုအကိုရမယ်အတ္တနာဟိတုဒန္တေနနာထံလဝတိတုံတော့ပါကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်စိတ်ယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ပါအကိုရတရားဆိုတာအစစ်မှန်ကိုရနိုင်တယ်တွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲဒါကြောင့်မို့လို့လောကလူတွေရဲ့ဒီ ဘဝခရီးကိုဥဆောင်ပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းဟာအတွင်းမှာပဲရှိတယ်အပြင်မှာမရှိဘူးအပြင်ကအကူအညီလေးပဲရှိတယ်ဒါဘယ်လိုစဉ်းစားမှမလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေကလေးလေးတယောက်ကြောင်းထားတယ်အမတန်ဆရာကောင်းတဲ့ပတ်စံလဲကိုအမတန်ဂုံကြီးကြတဲ့ကျောင်းမှာတော့ထားတယ်သူမကြိုးစားဘူးဆိုမရဘူးလေ ပြင်မဲ့ဘလောင်းကောင်းကောင်းသူကိုယ်တိုင်ကမကြိုးစားဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမပြင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမရဘူးအဲ့ဒါမှထင်ရှားတယ်ဒီကိစ္စတွေကဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုအားကိုးအောင်ကိုယ့်ကိုအားကိုးဆိုတဲ့နေရာမှာအပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားကိုလည်းကိုရအောင်ယူရဆရာဆိုတာနီလန်းပြတယ်သင်ကြားပေးတယ် မှတ်ယူပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ကကိုယ်တောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ကိုယ်အလေးထားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိတ်တန်းထားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိတ်တန်းထားပြီးတော့ဥထားပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးကောင်းအောင်ပြင်မယ်လို့ဒီလိုပြောနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုပြင်မလဲငါအခုဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရတယ် ဒီဘဝမှာငါကုသိုလ်မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါသိသွားလို့ရှိရင်အပင်ငရဲကျသွားနိုင်တယ်ငရဲကျသွားနိုင်တယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြိတ္တာဖြစ်နိုင်တယ်ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာဘုံရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်မျက်စိအောင်မှာကြည့်ချက်ကလေးတွေဝက်ကလေးတွေဘယ်လိုလုပ်တရားနာနိုင်မလို့ဘယ်လိုလုပ်တရားနှလုံးသွင်းနိုင်မလို့ဩအဲ့ဒီဘုံကမျိုးဆိုရင်ငါတရားနာခြင်းလို့လည်းမရဘူးတရားကျင့်ခြင်းလို့လည်းမရဘူး အခုတရားကျင့်နိုင်တဲ့ဘဝငါကျင့်မှာပဲဆိုဒါကိုကိုစဉ်းစားတာဒီဘဝမှာမလုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားမှာငါလုံဖို့အခြေအနေတွေရချင်မှရမှာဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝပဲငါလုံမှာပဲလို့ဟောစိတ်ထဲကဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြိုးစားဟောနောက်တစ်ခုကကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာဘယ်ဘဝမှာဆိုခံစားကြရတာ တရိษံတွေလည်းတရိษံတိုင်းတာလိုက်ခံစားတာပဲလူတွေလည်းလူတွေရဲ့တိုင်းတာလိုက်ခံစားတာပဲအဲ့ဒီခံစားမှုကြီးကိုပဲအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့ဒါတွေနဲ့နစ်မြုပ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဘာမှရသင့်ရလိုက်တဲ့အသိပညာတွေကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံလို့မဖြစ်ဘူးဟောစဉ်းစားပုံတွေအမျိုးမျိုးပေါ့ဖះလောင်သူ့မိတာလေးဆင်ញင်စဉ်းစားတာကြည့် သူမိတာဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးခုခေတ်ဒီဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ဘဝကိုစွန့်တာမဆန်းဘူးဘဝမှာအဆင်ပြေပြီးတော့တကယ်ထိတ်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေကိုစွန့်မှုဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာဘုရားလုံးသူမိတာယသိဟာဘိုးဘွားမိဘတွေလက်ထက်ကလေးကစုဆောင်းလာတဲ့ယရနာဓာတ်ယရနာဓာတ်တွေနဲတာမှမဟုတ်ပဲမိဘတွေမရှိတော့တဲ့နောက်ဒီယရနာတွေဟာသူ့လက်ထဲရောက်လာ သူစဉ်းစားပုံလေးကြည့်ဒီယရနာတွေသူ့လက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားတယ်အေးဒီယရနာတွေရှားဝေစုဆောင်းတာစရင်းနဲ့ပဲမှတ်ထားတယ်ဒါဘယ်အဖိုးလက်ထက်ကဒါဘယ်အဖွားလက်ထက်ကဒါအဖိုးပစ္စည်းဖွားပစ္စည်းနဲ့စရင်းစရာတွေဆွေ80မျိုး80ကပစ္စည်းပြသူကစဉ်းစားတယ်အော် ပစ္စည်းရှာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအခုမရှိကြတော့ဘူးသူတို့ရှာသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲကြံရစ်တယ်ငါလည်းပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုသုံးမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါလည်းပဲဒီလိုထားခဲ့ရမှာပဲပစ္စည်းရှာသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေသာပစ္စည်းရှာသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ပစ္စည်းတွေသာကြံရစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာသူတို့ရှာသွားတဲ့ပစ္စည်းသူတို့သုံးမသွားရဘူး ငါကတော့ငါရှာတဲ့ငါပစ္စည်းတွေငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးသုံးမယ်လို့ဘယ်နည်းနဲ့ယူသွားလို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်လေလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်တာကဲဒါတော့ကတော့တရားနာပရိသတ်တွေဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခုမှစိတ်နေရွှေတွေပိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝကိုဒါတွေယူသွားလို့ရမလားမရဘူးထားပစ်ခဲ့ရတာเนาะအဲ့တော့ထားပစ်ခဲ့ရတာဆိုတာတေချာသေးအတွက်ကြောင့် ဒါတွေကိုယူသွားခြင်းဘာလို့အောင်မလို့ဆိုရင်ဒီကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယူသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းကိုစွန့်လူပြီးတော့ရတဲ့ဌာနကောင်းမှုပဲယူသွားမယ်စောင့်တည်လို့ရတဲ့သီလကောင်းမှုပဲယူသွားမယ်တရားဓမ္မနှလုံးသွင်းလို့ရတဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုပဲယူသွားမယ်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယူလို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေစောစောကလေးကစွန့်ပြီးတော့ထိုစွန့်ခြင်းဖြင့်ရလာတဲ့ ဌာနကောင်းမှုကိုပဲငါယူမယ်လို့ဟောတယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးစုံလိုက်တာစွန့်ပြီးတော့တော်ကြီးတဲ့ထွက်ပြီးတော့သူတရားကျင့်တာဟောအဲ့ဒီကြမှာဒီပင်္ဂရာဖះနဲ့တွေ့တာလေဟောစဉ်းစားပုံကြီးကမတူတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဟာငါဒီပစ္စည်းတွေတသက်သုံးမကုန်ဘူးပြောချင်တိုင်းပြောမယ်ပါချင်တိုင်းပါမယ်ဒီလိုပဲစဉ်းစားမှာပဲဒီပစ္စည်းတွေသုံးပြီးတော့ သုံးဖြုံပြီးတော့ဘဝမှာဒီလိုနေသွားမယ်လို့။အော်သုံးဖြုံပျော်ပါသွားလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကမရလိုက်ပဲနဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးတာတော့ဒီဘဝမှာသုံးလို့ရတယ်ဖြုံလို့လည်းရတယ်။သို့တော့သုံးတယ်ဖြုံးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာတွေကတက်လာတော့ဆိုလောဘတွေတက်လာတယ်ဒေါသတွေတက်လာတယ်။ကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တွေပဲတိုးတက်လာတော့အဲ့ဒါတွေကလူကိုဆွဲချသွား ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကသူ့ကိုဆွဲချသွားလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝတစ်ခုရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုအတ္တနံယေဝအဓိပတိကတ္တဝါကိုကိုကိုအလေးထားဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေဖယ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ကုသိုလ်တရားတွေပွားများအထုတ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဒါအလေးထားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်တခု ဟောနောက်တစ်ခုကျတော့လောကကိုအလေးထားလောကဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲခုနကကိုယ့်ကိုယ်အလေးထားဆိုတဲ့အထက်ပဲလူဟာစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့လောကမှာလူတွေကအများအားဖြင့်ဘာလုပ်လို့ရှိကြလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တာကြတော့လူသိတာကိစ္စမရှိဘူးလေ လူသိအောင်လည်းလုပ်ကြတယ်ဖျားဟုတ်တဲ့မြဝေတောင်မှကြီးတိလေးခောက်လိုက်သေးတာအလုံးကြောင့်ခိုးတဲ့လူကတော့ကြီးတိထိုးပြီးခိုးတဲ့လူမရှိဘူးเนาะတိတ်တိတ်လေးခိုးသွားတာပဲလူကြားမှာတော့ကြောက်သေးသူကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူကကြော်ညာပြီးတော့လုပ်လို့ရအကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူကကြော်ညာပြီးတော့လုပ်လို့ရပါမရဘူးเนาะအဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာကိုပဋိသန္ဓကမ္မန္တဖုံးလွှမ်းပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုပြောတယ် လောကလူတွေကကုသိုလ်လုပ်ဖို့တဲ့အကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကပိုးလွယ်တယ်လွယ်တဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာ तू ကစိတ်ွယ်ရာလို့ထင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားရတဲ့အကုသိုလ်ပဲပဲစဉ်းစားတယ်အများစုကဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစဉ်းစားတယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးငါတရားထိုင်ပဲဆိုတာအ ਨੇ စုအဲ့မှတမ်းမှနဲတာနဲတာအဲ့တော့ အများစုကမကောင်းတာလုပ်ဖို့ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်သူစိတ်ထဲမှာစိတ်ကြွယ်ရလို့သတ်မှတ်လိုက်တာဘယ်သူမှမသိဘူးငါလုပ်တာငါလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရပြီလို့ထင်တာဟုတ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့လုပ်လို့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားမှာဘယ်သူမှမသိဘူးငါသိတယ်လောကမှာမဟုတ်တာလုပ်ရင်ကြံတဲ့လူတွေဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုပေမဲ့ငါသိတယ် အဲ့တော့ငါသိနေရင်ကိုသိတဲ့လူရှိနေပြီသိတဲ့လူရှိနေပြီဒါကြောင့်မို့ကိုသိရင်လည်းအကုသိုလ်ဟာမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့စိတ်ကြွယ်ရဆိုတာဒါမို့လို့နတ္ထိလောကေရဟောနာမပပကမ္မပကုပ္ပတောတဲ့အကုသိုလ်မှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမရှိတာတော့ဆိုအတ္တတေပုရိသဇာနာတိတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မင်းသိနေတာပဲတဲ့ဘယ်လိုလုပ်စိတ်ကြွယ်မှာတော့တဲ့ သစ္ဆံဝါယတိဝါမူတာကိုလောက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုသိတယ်လေကိုသိနေတဲ့ကကိုကိုကရှက်စရာကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကိုကိုသိနေတဲ့မကောင်းမှုကိုလည်းမလုံးသင့်ဘူးတဲ့အကောင်းဆုံးသက်သေဟာကိုကိုပဲကိုအသိဆုံးပဲကိုလုံးတာကိုအသိဆုံးပဲလို့ဒီလိုပြောတာဟောနောက်တစ်ခုကျတော့လောကံယေဝအဓိပတိကတ္တဝါ ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်ញင်စဉ်းစားတာလောကကြီးမှာငါတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်တာလုပ်ရင်ငါလုပ်တာတွေဒီနေ့ကျတော့ပေါ်လိုက်ပဲတော့မဟုတ်လောကကြီးမှာတကိုးရှင်တွေရှိတယ်အဲ့တကိုးရှင်တွေကသူများစိတ်ကိုသိနိုင်တယ်ပုံကွယ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့သူတို့ကမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဩသူတို့မြင်သွားလို့ရှိရင်ငါလုပ်တဲ့အလုပ်တွေရှက်စရာကြီးပဲရှက်ကွဲလိမ့်မယ်ဟောလောက လောကကိုအကြီးမှုထားဖို့အလေးထားဖို့နောက်အော်ငါမုဒ္ဒလို့ရင်ငါအမေအရှက်ရလိမ့်မယ်ငါအဖေအရှက်ရလိမ့်မယ်ငါရဲ့မိသားစုအရှက်ရလိမ့်မယ်ငါရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေငါမိတ်ဆွေတွေအရှက်ရလိမ့်မယ်ရလိုက်ရတာပဲဒါမျိုးတွေကလေမဟုတ်တာလုပ်လို့ရှိရင်အရှက်ရအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်အရှက်ရမယ်အလုပ်ငါမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဟောလောကကိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးထားပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး အကုသိုလ်ကိုရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်ကိုသာလုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုပြင်ဖို့ရအတွက်ဒါလေးတွေကစိတ်ဆင်ရိုင်းကိုချွန်းအုပ်ဖို့ရဆင်ញင်စဉ်းစားတာပဲဒါအတိညာနဲ့အဲ့လိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့အဓိကကတော့မကောင်းမှုကိုရှောင်ပြီးကောင်းမှုကိုဆောင်ဖို့ပဲကောင်းတာတွေကြီးပဲလှုပ်သွားကြတယ်လောကကိုအဓိကထားတယ် ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဓိကထားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်အဓိကထားတယ်ရှင်းတော့ကဒီလိုအဓိကထားတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအဓိကထားရှင်းတော့ကသာဝတိပြည်မှာသိဆင်းရတဲ့ကလေးလေးတယောက်ပစိုးလေးကလည်းစွတ်စွတ်ပြတ်နေတဲ့ပစိုး အဝတ်ကလေးကဝေါ်ထားပြီးတော့ခွက်ကလေးနဲ့ခွက်ကလေးဆွဲပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတောင်းစားကလေးလေးရှိသေးတယ်သရောင်းစားဘွားရောက်အဲ့ဒါလို့အဝတ်ကလည်းစုပ်ပြတ်ပြီးခွက်လေးဆွဲပြီးတော့တောင်းစားနေတဲ့ကလေးလေးကိုရှင်အနန္ဒာတွေ့တဲ့အခါကျတော့တနာတယ်တနာလို့ရှင်အနန္ဒာကမင်းသင်္ကန်းမိုးချင်ဘူးလားလို့မေးတယ်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ကလေးလေး ကလေးလေးကဘာပြောတော့ဆိုတော့ तू ကလူကစုပ်ပြက်နေပဲတခါတလေအတိအကျရှိတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်တပည့်တော်တို့အချိန်နေမဲ့ဟိုဘယ်သူကသင်္ကန်းဝတ်ပေးမှာတော့ဘုရားဝတ်ချင်တယ်တပည့်တော်ဘယ်သူကမှဝတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုမင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါဝတ်ပေးမယ်ဟောရှန္ဒနာเจ้าခေါ်သွားတယ်เจ้าခေါ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တယ် သင်္ကန်းကိုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုပေးတဲ့အခါမှာတန်ရောစင်ဆိုတာကောင်းမှတန်ရောစင်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီကလေးက9နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်သင်္ကန်းကြတော့ရှန္ဒနာကပေးတာဖြစ်တော့သင်္ကန်းဝေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဝတ်ဆုပ်ကလေးရယ်ခွက်ဆုပ်ကလေးရယ်မပြစ်နိုင်မပြစ်နိုင်တော့သစ်ပင်ခွာကြားလေးတစ်ခုသွားတင်ထားတယ်သူ့ရဲ့နဲ့မိလောက်တဲ့သစ်ပင်ခွာကြားလေးသွားပြီးတော့တနေရာမှာသွားထားတယ် အဲ့လိုသွားထားပြီးတော့ရှန္ဒနာစီသင်္ကန်းဝတ်တရားဓမ္မတွေသင်လို့အသားရည်တွေစိုးပြေးလာတော့ပေါ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစားစရာတောက်စရာလည်းပဲဆွန့်ခံပြီးတော့စားတာဆိုတော့ခါတိုင်းလို့မဝရည်စားစားရတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းစားလာတဲ့အခါကျတော့အသားရည်လေးစိုးပြေးလာလူကအသားရည်စိုးပြေးပြီးစိတ်ချမ်းသာလာတဲ့အခါကျတော့အကောင်းဘက်ကိုသိမစင်စား သူ့စိတ်ထဲမှာမလွတ်လပ်ဘူးထင်တယ်ဒီဘုန်းကြီးဝတ်နေနေရတာသင်္ကန်းဝတ်နေနေရတာကိုယ်ဝတ်ရတာမလွတ်လပ်အဲ့တော့မိုးလွတ်တာသူလူထွက်ချင်းစိတ်ပေါက်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်ဘလောက်ကောင်းတဲ့နေရာပို့ပို့ဒီဘောသူဆက်မနေခြင်းဘူးမနေခြင်းတော့သူ့ကိုယ်သူဆုံးမတဲ့အနေနဲ့သူပယ်သွားတော့လို့ဆိုတော့ကဲငါဒီသင်္ကန်းမိုးခြင်းမှုဆိုရင်ငါဝဲရမှာဟာအစုပ်အပြတ်နဲ့ခွက်နဲ့ပဲငါငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကဒါပဲရှိတယ် အဲ့ခွက်ကလေးနဲ့အဝတ်စုပ်ကလေးတိမ့်ထားတဲ့နေရာကိုသူသွားလိုက်တာသူ့အဝတ်စုပ်ကလည်းပဲအဝတ်ကခိုနေရာပေါက်ဒီနေရာပေါက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်ရီးနေတာဘယ်နေရာမှသုံးလို့မရတဲ့အဝတ်နော်ဒါလေးကမလုံးတလုံးလေးသူဝတ်နေတာအကုန်လုံးရီးနေတဲ့အဝတ်ခိုင်မာတဲ့နေရာတနေရာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအဝတ်စုပ်ကလေးရဲ့ခွက်စုပ်ကလေးရဲ့ကြည့်ပြီးတော့ သူဘာတွေးတုံဆိုခုနကသူ့စိတ်မပျော်တဲ့စိတ်ကိုသူကဆုံးမအော်မင်းကဒီလိုချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့ဘဝကိုမနေဘဲနဲ့ဒီအဝတ်ဆုပ်ဝတ်ပြီးတော့ခွဆုံနဲ့လဲတောင်းကျင်သေးတာလားလဲတောင်းကျင်သေးတာလားကိုရထားတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုမင်းတန်ဖိုးရှိအောင်မလုပ်နိုင်ပါလားတန်တရာဟုတ်ကထွက်ဖို့မကြိုးစားပဲနဲ့ဒူထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်မင်းသိတော်ပါမလားလို့ အဲ့ဒီအဝတ်စုပ်နဲ့ခွက်စုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဆုံးမတာဆုံးမတဲ့အခါကျတော့စိတ်လေးပြန်လဲတော့အကြောင်းပြန်သွားတခါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအချိန်ချင်းအဲ့လိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသူအဲ့ဒီကိုသွားတယ်ကြာတော့ဒီကိုရင်ဘယ်သွားတာတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုတော်တွေကမေးကြတယ်မင်းဘယ်သွားတာတော့ဘယ်သွားတာအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားသွားပြီးတော့သူကဟိုအဲ့ဒီ ခြုံသစ်ပင်နားလေးကိုတွတ်တော်ပြီးတော့သူကနေတာဘာသွားလှုပ်ထားလဲဆိုမေးတော့သူကပြောတယ်ဆရာစီသွားတာပါတဲ့အဆုံးမသွားခံဆရာစီသွားတာတဲ့ဆရာဆိုတာဒီအဝတ်စုတ်ကသူ့ပြန်တရားချတယ်ပေါ့ဒါပြောတာနော်လောကကိုဒီအဓိကထားတယ်ဆရာဆိုတာအဝတ်စုတ်နဲ့ခွက်စုတ်ကိုသူပြောတာမင်းလူဘဝရောက်ရင်ဒါပဲပြန်သုံးရမယ်ဆို အဲ့ဒါကိုသူကဆရာဆိုပြီးတော့ယဟန်တွေကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့သွားလိုက်ပြန်လိုက်နေရင်ကနေနောက်သူစိတ်တွေတည်ငြိမ်မှုရလာနောက်ဆုံးမှာရှင်နနာမထေရမြတ်ဤပေးတဲ့အတိုင်းတရားကျင့်လိုက်တော့သူယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်သာသနာတော်မှာလုံးဝပျော်တဲ့အပျော်သာဝရအပျော်တစ်ခုကိုသူရသွားတယ်အဲ့လိုပျော်တဲ့အခါအဲ့ဒီဘက်ကိုသူဘယ်တော့မှမသွားတော့ဘူး မသွားတော့ကိုရောတွေကမေးတယ်မင်းဆရာစီမသွားဘူးလားလို့ဆိုတော့အာအရှင်ဘုရားဆရာနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတော့ကသာသွားတာပါအခုတပည့်တော်မှာအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါပြီတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကဒီကိုရောတရားတို့ရတဲ့စကားမျိုးပြောတယ်ပေါ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်တဲ့သူကအရှက်တရားနဲ့သူ့ကိုယ်သူဆုံးမပြီးတော့ အဲ့ဒီအဝတ်စုပ်နဲ့ခွက်စုပ်ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူကသူတရားချပြီးတော့သူဟာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံးလို့ခုတရားတို့တရားမြတ်ရသွားပြီတို့ကြည့်လေဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကယေဝအဓိပတိကတ္တဝကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲအဲ့ဒါကိုအလေးထားပြီးတော့ဆရာအရာထားလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်သွားကြတာ ဒါသူတော်စင်တွေဟာဒီလိုပဲလုပ်လို့ရှိတယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကျတော့ဓမ္မကိုအလေးထားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြင်ရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မကိုလေးလာလိုက်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မဟာကိုချင်းသီလအကြောင်းဟောတာရှိတယ်တမာတိအကြောင်းဟောတာရှိတယ်ပညာအကြောင်းဟောတာရှိတယ် ကိုချင်းသီလဆိုတာဘယ်လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရစေနိုင်လဲတမာရီတရားဆိုတာဘယ်လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရစေနိုင်လဲပညာဆိုတာဘယ်လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရစေနိုင်လဲသီလကိုဘယ်လိုဖြည့်ကျင့်ရတယ်တမာရီကိုဘယ်လိုပွားများရတယ်ပညာကိုဘယ်လိုထက်အောင် ပြုပြင်ရတယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေလို့ရင်လို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မရဲ့ခုံကြီးခုံသွေးတွေဘုရားဟောတာအမှန်ကန်ပဲ တကယ်လို့ရင်လှုပ်သွားတာတွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားကုံတော်6ပါးဆိုတာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိနော်သီလကို ပြည့်စုံအောင်လုပ်သီလကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာညံဆိုင်ပြီးတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစား တတိတွေခိုင်မာအောင်တမာတိတွေရင့်တန်လာအောင်ပညာတွေထက်မြက်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေ့မယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တွေ့သွားလို့ရှိရင်သာဝရငြိမ်းတဲ့အငြိမ်းကိုရရှိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရားဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရားကိုကျင့်လို့ရှိရင်ရရှိလာနိုင်တဲ့မဲ့လေးပါမလေးပါရတာနဲ့တပြိုင်နက်အကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဖို့လေးပါဒီတဘာဝဒီတရားတွေဟာတကယ်ကျင့်တကယ်ရတယ်တကယ်လို့တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေအမခံချက်ပေးတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားရှိတယ် သွားခါတော့ဘဂဝတာဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မဟာအမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်လုံးမဖြစ်တဲ့တရားတခုမှမဟောဘူးလုံးဖြစ်တဲ့တရားတွေကြီးပဲကောင်းတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းလုံးလို့ရတယ်လေသီလဆိုတာစောင့်တည်လို့ရတယ်တမာရီကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ရတယ်ကျင့်ရင်ကိုယ်အတိုင်းတာလည်းအောင်အကျိုးတရားဆိုတာလည်းရောက်လာမယ်ပညာဆိုတာလည်းကျင့်ကြံလို့ရတယ်ရလာလို့ရှိရင် အတိုင်းတာတစ်ခုရ မျက်မှောက်ပြုလာနိုင်တယ်လို့ရင်လို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်လို့သွားခါတော့မမကန်ကဟောထားတဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒီမမကန်ကဟောထားတဲ့တရားဟာဖះကလွဲရင်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိဘူးလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိနိုင်တယ်တန်ဋိဋ္ဌိကောလို့သူကိုယ်တိုင်းသိနိုင်တယ်ဘလောက်ကျင့်တတ်ဆရာကောင်းတော့ကိုလို့ကိုသိတယ်ပေါ့ကိုလို့ရင်ကိုရအေးငါရတယ် မင်းတို့တော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းယုံညာလို့ဒီလိုပြောရမှာမဟုတ်တာတန်ဋိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ဘယ်သူပဲကျင့်ကျင့်ဒီအဆင့်ရောက်မှာပဲနော်ဘယ်သူပဲကျင့်ကျင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီအဆင့်ကိုရောက်မှာတန်ဋိဋ္ဌိကောအဲ့ဒါလို့ရောက်ဖို့ဆိုတာဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ဘယ်နှစ်နှစ်စောင့်ရမှာတော့လို့အချိန်ဘယ်လောက်ယူရမှာတော့ဆိုယူစရာမလိုဘူးတဲ့အာကာလီကောနော်ခုလို့ခုရတယ် အဲ့လိုရသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုရပြီလို့ရှိရင်ကိုရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေကိုနဲ့ချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာစမ်းမှာမိတ်ဆွေတွေကြည်စမ်းမှာလှုပ်ကြည်စမ်းမှာဟောပြောလို့ရတယ်တကယ်မရှိတဲ့ဟာဆိုရင်ခေါ်ပြလို့ပဲရမလဲကိုကိုယ်တိုင်တွေးရှိခံစားရတဲ့အခါမှာခေါ်ပြလို့ရတယ်လှုပ်ကြည်စမ်းမှာမင်းလည်းဒီတိုင်းတွေးမှာပဲဟောအဲ့ဒါကိုအေဟိပတိကောလို့ခေါ်တာဩပနေဤကောအခုလို့အခုအကျိုးရှိတာမို့ တရားဓမ္မဟာအခုနှလုံးသွင်းအခုစိတ်အေးချမ်းသာမှုရတယ်ဘလောက်ပဲတောကဖြစ်နေနေလောကလူတွေမှာမြန်မာလူမျိုးတွေစဉ်းစားကြတယ်လေတောကဖြစ်เสียကြုံတဲ့ကအိုးပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရဟောတွေးလိုက်တာနဲ့ပဲစိတ်ကတောကရော့သွားတာဒါသိကြတယ်ထပ်ပေါက်စွာရသွားတာအဲ့ဒါလို့မစဉ်းစားတတ်တဲ့လူကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိတဲ့အဆင့်ရောက်ပါတော့ထပ်ပေါက်မရှိဘူးဟောဒီလိုစဉ်းစားတာထပ်ပေါက်တစ်ခုပဲ အဲ့လိုနဲ့တောကကိုဖြေနိုင်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဩပနေဤကောစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပို့ထားလိုက်တယ်ပစ္စတံဝေရိတကောဝေညူဟိအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တွေ့ခံစားနိုင်ကြတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာတကယ်ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘာသာမရွေးကြားမမရွေးအကုန်လုံးလုပ်ရင် လုပ်သလိုအကျိုးရှိနိုင်တယ် အတိုင်းတာတစ်ခုအရာအကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတရားကိုပဲဒါတို့ကမှန်ကန်တဲ့တရားမရတာတို့မလုပ်လို့မရတာဟုတ်လားလုပ်ရင်ရကိုရရမယ်ဒီတရားပေါ်မှာအကုယုံကြည်မှုအလေးထားမှုဆိုတာဓမ္မံယေဝအဓိပတိကတ္တဝါဓမ္မပေါ်မှာလေးစားတယ်ကိုကျင့်ရမယ့်တရားပေါ်မှာအလေးထားတယ်အေးငါးပါးသီလဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်သီလပေါ်မှာအလေးထားတယ် ဒါနဆိုတာလဲလှုပ်တဲ့နဲ့ဒါနပေါ်မှာအလေးထားတယ်တမာတိဆိုတာလဲဒုစိတ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရမှာတမာတိတရားပေါ်မှာအလေးထားတယ်ဘဝမှာဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့အသိပညာဆိုတာလဲအရေးကြီးတယ်ဟောအသိပညာပေါ်မှာအလေးထားတာအဲ့ဒါလို့ဓမ္မရဲ့စွမ်းရည်တွေပေါ်မှာအလေးထားပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားလို့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့အလေးထားတဲ့ပုံလေးထားနေခြင်းမတူကိုကိုကိုအလေးထားပြီးတော့ကြိုးစားတာတစ်ခု ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးထားပြီးကြိုးစားတာတစ်ခုဓမ္မကိုအလေးထားပြီးတော့ကြိုးစားတာတစ်ခုအဲ့ဒီလိုအလေးထားတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကို စိတ်တွေမသွားအောင်မကောင်းတာဆိုတာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်တွေသွားအောင်ကောင်းတယ်ဆိုတာကုသိုလ်တွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ဒီလိုကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက အာဓိပတိယတုတ်ဆိုတာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအာဓိပတိယတုတ်ကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီကနေ့ဟောကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟောအလေးထား၍စဉ်းစားဆင်ခြင်ကောင်းအောင်ပြင်မိမိကိုမိမိအလေးထား၍မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးကိုအလေးထား၍မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အမှန်တရားတွေကိုအလေးထား၍ အလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းအောင်ပြင်တယ်ကောင်းအောင်ပြင်တယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေကောင်းလာအောင် အကုသိုလ်တွေဖယ်နိုင်အောင် ကြိုးစားတယ်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားတယ်အကုသိုလ်မှန်သမျှရှောင်လို့ကုသိုလ်မှန်သမျှမိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံစေအောင်စိတ်ဖြူစင်အောင်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့အားထုတ်ခြင်းသည်သာလဲမှန်ကန်တဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်ဒီလိုလုံးမှသာလဲလူဘဝဘဝတစ်ခု ရလာရာအကျိုးဖရာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ရအကျိုးတို့တွေလူဖြစ်ရအကျိုးနတ်မာလို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့ချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าဘေးရန် ချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာေယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်း ကုန်းကဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေလူရဆန္ဒ ဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသာတဗ္ဗေတမုဟတံအစရမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသအမောစိတ်တောကင်းပြောက်ကြည်တရားစင်းကိုပိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတဝေပုစာညေနောက်ကိလေသာစေတောဟူသမျှတို့သည် သမုဟတာပိကြဘက်တွင် ရေမတင်သကဲ့သို့ကင်းစင်လင်းပြောက်ပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသိခြင်းလည်းရှင်းတတ်သောဒေဒီဘုံကိလေသာဟုပုခသိင်ကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့ သာရောတရားဖြစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်တယ်မြင်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည်းသာသာသာ